भाई दस हजार उधार दे देगा मैं यार घर पे भूल आया यार क्यों नहीं तू दोस्त है यार दूंगा क्यों नहीं थैंक यू भाई यार ये ले दस रुपए और घर जा और पैसे दे